Tá nascendo mais, tá vendo? Ah, ela tá sentindo dor quando eles tá puxando. Não é não, Bia. É tá nascendo tá, mais. Tá. Eles, eles não tem dente ainda não. Tá nascendo, ó. Mais um. Ela tá sentindo dor. Tá escuro. Tá escuro, meu Ai, meu Deus. <laughs> Que gracinha. Não tô enxergando nada, tá escuro. Não. Pra você nascer. Fazer isso. Isso. Oh, meu amor, vai ficar tudo bem. Sentindo dor, né, meu filho? Oh, meu Deus, será que vai nascer mais um? Tá acho que vai nascer mais um, ela tá sentindo dor, tá vendo? É, acho que a barriguinha dela ali, não sei. Ela é tão pequena. Ah, tá nascendo, tá nascendo um. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa ela tá sentindo dor que ajudar ela, viu? Não. Não. Ela. É os cachorrinhos. Esses dois nasceram sozinhos, né? Nasceu. Eles já nascem com fome demais, né? Ah, é igual o nenenzinho. Olha lá, tá assistindo, o outro tá nascendo. Ó o pai. Sai daí, pai. Sai, Todd. Você já é pai, Todd? é pai. Sai daí, Todd. Não pai, não. Já te ficou com medo. Ô, pequenininho, faz o ratinho. Ah, tá assistindo LOL, tá nascendo mais, né? Olha lá, olha lá pra você ver. Tá nascendo, velho. Tá apontando lá. Não tô vendo nada tá apontando É os cachorrinhos, tá chorando, querendo mamar. <laughs> Ai, que riqueza. Deixa ela, ela tá cansadinha. Tá. Ela tá querendo ficar quietinha, tadinha. Tá nascendo, não tá vendo. Todd, tá vendo? Oh, que lindo, Tante. Muito é bom. Você é pai, meu filho. que <laughs> gracinha. Ele tava aqui fora latindo, eu assim, ah, nasceu, vou lá. Ele latiu pra você? Aham. Uhum. Você diz, meus filhos. Certo, que gracinha. Hum. Ele latiu pra você? Aham, uhum, veio aqui e latiu aqui, aqui na porta. Sério, pra você ver, assim, cara, né? Aham, eu fui brincar curioso. Olha, ele mostrou que alguma coisa tava diferente, Todd. Muito bom. Então tá, tchau, tchau, gente. Se, se nascer mais um, eu filmo, né?